Utalo ninakin amukin girkoja kibisa. Hala mukin girkoja na dumailcha. Er girkiya yidu baka jangao. Bulif landa ho mukin do onda jingavim. Ikun nunda yang gorada erada. Mana jana mundukan mo bakaran. Kala mundukan. Mud jukta ta bil bilgat. Kada gusa mundukan. Mundukan. Rajuk bilda. Ahina. Ektal hargitin. Daubangin akin ikon mawamadakanang gogolcho. Mundukan nargurtion na busa. Girki gulcho. Ekon alof silat. Hala ta... Adi nga bihinde mindu girki vira. Bika ngalaka laka енді алана бұдамыдуда бұға ғолдық ес. Бейбай ғолдық ең ала сіңдім. Дөгі дүктан ала сіңдім. Үрда дұндалы еркөдер елдік бұлталдық ғолдық ең ала сіңдім. Омықын бедері кеуталки ғылыққа, ғысамынды қанда құрыса. Апайат мен әкен әмікін одан, керкі егі лақтын ағынан. Өні жының, өні жының, үлгесі бар сарарын. Kaikki kuuliksaanginnakin. Mit kirkki lalkaat jukta. Jukta juuta jäkät. Ilkisillä, ilkisi koron tullaan hurura jukta. Jukta viltä. Opet tolvaa he sallaan ilkisi. Minäkin opet ei ole olmata kannan kokultsaa. Koron tuklo poro kannan. Ilkisi opet lo poro saamattakin. قلت voy ejiňa hindike mindik irki biri. Bikon gali siňden boýuldyk. Boýul bomokkan diňa behinde. Ejiňe atam hindi irki tara. Nene de kalgysa. Gani saňe nakinma. Ardalan hurun yinakine pet. Ekunda diňa nuňan mana ýawra. Tara laňana jenna ötirkan o bakaran hamotiga. Allah hamar ki yai juk ta <coughs> gir ki lal gat. Gir ki yai mun do gir ki lal dai ni ka sab da mali suk ki hul dukhin. Gir ki sin nun gir ki lal dai ni ka sab da alak ka ning nan di dal bogu sa kogo ling nan di bayal nun gir ki lal ar ngan na di kal gun na gani san gun nan. Allah juk tar. obdundulan. Obduihin ne juttu. Minäkin urkkokin täältä otan. Opet kohdissa tolbo. No porona kakan. Obdundukin tirkkaan. Kohdja konoma pet isa, Olla hulkon kunna hamoti rassan onman. Pidin avindi minnun bira. Galakki jokal kirkki jäji. Ыду бая берен иду ол гуса. Тарауға галактика. Баят еркеті дең астылки. Аллах сыйласа деңа бенді мені беккана. Бие мұхин бізді дең ол. Мәні декіл. Бая оға лақтына декіл. Нина кені пәт ұрысыттан. Мәні жена, мәні жена. Алла бая оға sarbayagoonan kala salki kita girkita jango behenje kala horul dap yulaw yulaya mawran uliran yinakin ma la kalila da horora minde kulcha tulila beje jangos tuli gidadu tagaccha jangos ekon mala marakin gawaja jangos ilawa bultal na hanakim ninnun horul de jangos bultala bultala isami bakon no gawal jangos bawa boy Tarit viitarel vavaadingau. Tarittaago alla mana ya jirkkilaalden. binil maana uli tarbiinilden ulijönnä. Pultaavun taukkii. Ulbon iru iru iruaaseun taukkii koraiinun. Inakin hin ho. Tarit kuunukin inakin kaldo Amaski guning kuuninkitin inakin maugnakoldo. Pol gisara. а это линна кольдо.